ممكن افهم شغله او ممكن افهم شو عقل البنت اللي بتركض ورا شاب وبتضلها تلحق وراه تلحق وراه تلحق وراه حتى تظبطه تمام حتى تظبطه وتحبه وبالاخير تغفى بحضن غيره طبعا يا حبيبي اذا عرف عن هالشاب بتصير تسب وتلعن وحالتها حاله وبتسوي حالها زعلانه انت فاهمين كيف بتسوي حالها زعلانه يعني انا مش فاهم ليش كل هذا ليش كل هذا ليش بتسبي ليش بتلاني ليش بتسوي حالك زعلانه ترى الشغله مش حقاره الشاب ولا لعبه قدر العتب كله عليك يعني ذنبك مش ذنبه فكرك الوفية فكرك الحنونة فكرك كل اشي بس طلع كل اشي العكس وللعلم بس ترى بعد ما يكون الوفي حب وعشق غيرك وزي ما انا شايفك زي ما انا شايفك وانا متأكد انه ربنا عوض بالاحسن منك اخر كلمة بدي احكيها هسه البنت اللي بتخون شخص مع شخص ثاني بتكون خاينة بعين الأول ورخيصة بعين الثاني وسلام